Tesla përballet me hetim penal në SHBA. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Tesla po përballet me një hetim penal në SHBA mbi pretendimet e bëra për automjetet e saj elektrike dhe aftësitë e tyre për të udhëtuar. Sipas burimeve, Departamenti Amerikan i Drejtësisë nisi hetimin vitin e kaluar pas një duzine aksidentesh, disa prej tyre fatale. Hetimi fokusohet në sistemin e ndihmës së shoferit autopilot dhe nëse Tesla mashtronte konsumatorët, investitorët dhe rregullatorët. Në vitin dy mijë e gjashtëmbëdhjetë, materialet e marketingut të Tesla-s promovuan aftësitë e autopilot. Megjithatë, Tesla ka paralajmëruar në mënyrë eksplicite shoferët se gjatë përdorimit të autopilotit, ata duhet të mbajnë duart në timon dhe të mbajnë kontrollin e automjeteve të tyre.